him. вас дела? У меня все отлично сейчас. Решил прогуляться по городу, просто присел, сидеть, попить колы. А, хотел сходить в парикмахерскую, но парикмахерская, короче, открыта с трех часов. Если она открыта с трех часов, то это мне надо, типа, быстро стричься. А, прям вот открытие. И тогда потом сразу бежать на работу, потому что мне работа в 4 часа. Возможно, если скоро, когда будет выходной, поеду в аквапарк пока, в принципе, планов нету. Есть, конечно, пару идей, но пока нет времени их сделать. В общем, так-то так. Не знаю. Лучше посмотрите, что там у Санька. У меня, короче, не годно сегодня вообще ничего. Короче, только хотел сказать, типа, вот бы под дождь не попасть. А на самом деле все это время дождь шел на улице. Круто. Вот. Я сейчас с иду. Типа пипец. Я не знаю, слышите ли это, да, но у меня вот очень приятное сопровождение. Сейчас, подождите, сейчас машина проедет. Слышите ли это, но... Короче, в Риге есть такой, э, так сказать, паром, пароход, да, который ездит вокруг... Подождите. Который ездит вокруг острова, и, короче, на там дискотеки происходят, ну и вы слышите, да, там музон сейчас в полную орет. И там играет Деспасито. Довольно грустно, на самом деле. А, <laughs> я снимаю вас Короче, двоих. мы за Фирисом пойдем разрывать нахуй этот бассейн. Let's go. Let's go. Э, э, not in my ass. Ну давай, блять, вы заебали. Раз. Давай, блядь. Ну. Он не прыгнет, сука, я знаю. two. просто на, на второй Помните, минуте. суки, я никогда не продамся. Сука. Чему эта хуйня была? Ну ладно. <laughs> Типа, типа, когда я стану известным, я не буду продавать рекламу. <laughs> Блять. Короче, шел я дальше, обрадовался, что кончилось до Деспасита, они начали слушать лободу «Твои глаза». Круто, держим планку. Блять, мой троллейбус едет, сука. Троллейбус, подожди меня. Сволочь. Фу, у меня, наверное, волосы, это просто, наверное, гнездо для птиц, но... Все, не могу собраться сходить к парикмахеру, в скором времени это сделаю. Я надеюсь, вы сильно не дрожите, но простите. Я обещаю, что я куплю стабилизатор, и влоги будут в разы приятнее, хотя бы с моей стороны, ну и Владос, наверное, может быть, что-то придумает, короче, посмотрим, но он уже скоро вернется, так что качество будет везде хорошее, и ну как-то так примерно все получается. hoes wanna take pics with me. Said she gay, but still into me. Said she gay, still into me. Said she hate that I'm in По-моему, после водяры нужно попить... Пиво. Пиво. Пивка. Э, my love. Пивкотян. Пивкотян. а, а на завтра, чтобы попить... Yes, my friend. Say, say, Hello to camera. Hello to camera. Yeah, we're Policala. We have a little party. little party. Party, party. yes, after work party. After work party. Это комиссия, my friend. А ты комиссу, это парамия пипа, это ты соси хуй, короче. Парамия пипа. Итак, у нас уроки греческого языка в прямом эфире. Атакамису это иди нахуй. Малака, пара... это, короче, ты. Малака... Ты охуел? Ну, я говорю про них. А, Малака это ты. Это типа ты охуенный чувак, на самом деле нет. Э, Малака, ну это типа уебок? Черти. Черт? Ну, Черт? Ну, короче, блядь. Малакас. Атакамису пошел нахуй, пирамея пипа это соси хуй. Че еще мы? Хесу место, это кончаю в пизду. Нет, это кончаю внутрь. Ну, внутрь, ну, а, блядь. Сам мясо это внутрь. А, ну, окей, кончаю внутрь. А, что еще? Пипа-кола? Пипа-кола, Это да. хуй в жопу. Хуй в жопу. А, фламенос. Придурок. Имя фламенос. Это типа тупой придурок, ну. Типа такого. контент, и на самом деле я считаю, что это очень вымирающий контент. У новых блогеров там контент не будет заходить, потому что уже все сделали всякие экстремальные зацепы, и что такое, там. Есть люди, которые уже давно этим занимаются, у них есть определенная аудитория, и вот они ее продолжают э, э, как, как, вылизывать. Они продолжают делать свои видео, они делают реально интересные видео, которые очень хочется посмотреть, а вот такие ребята молодые, ну, они, конечно, так же само пытаются вырваться на YouTube э, и вот и на такой интересной ноте заканчивается наш влог. Этим мы, в принципе, хотели сказать, что мы не будем зацикливаться только на влогов. Это пока что нынешний контент, единственный, который мы можем делать в отсутствии Влада Латвии, ну и вообще, когда мы не вместе, да. И хотелось бы сказать, чтобы вы подписывались, ставили лайки, рассказывали друзьям, попробуй вместе вырасти в большую семью Ютуба, вместе будем развиваться, вы будете нам помогать своими просмотрами, и я надеюсь, что вам нравится, потому что на... ждите от нас всего лучшего лучшего. Сейчас мы только начинаем, и так что будет еще много прогресса. И приятно, что вы нас поддерживаете, то есть 100 просмотров на роликах это очень приятно. Так что до скорых встреч, увидимся, может быть, может быть, через неделю уже, и до новых встреч.